assalamu alaikum am assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh nya fonsu ban tekne cer kubare woni jenu suban torak ngati zarmate ci ayuba am inshallah dai samat kandaran be wat kular wonya fonsu falan kano ayuba mustafa kun go zarmate ci ayuba to inshallah dai woni youtube channel woni warar kubare yak sen gno am be fono fono ti internet to inshallah wadai sama kan darang bay wat kule irik sintino irwana youtube create to inshallah wadai hun video itu wana ragi chaban seno ifono a ah, matkano bagate gun youtube channel create to wana wadai video sta kan ta youtube create to inshallah wadai sama kan dai na chara sira hun kule video to wana ragi chaban seno matkano bagate youtube channel verify a ah, teman-teman youtube verify inshallah wadai video ze ah, kan gin ga dai gas video e eh, minti woccindugu vidéo hina ɗayno hin gadan amma ɗinna vérifié ni ken gadan era fo era hinka era hinza kalam koy to na kaga a vidéo aga hinga kay to inchallah ɗay wodi mono gana youtube mum borbana wodi mono gana im ka continue kam youtube channel wonde wa boce cino barandi. ngay woni youtube channel ora a sanga dimat kina ci aran sedan a har sinta ɗay ɗum fro ɗay ɗum koce cino wona chrome browser cino sang mat kanden go ngadi browser kan go sena go a dina browser guna cino ɗum guna chrome browser now wodi no wari go goyda wodi sabu se goy chrome browser ni gedi sama mat kande wora go ga din ngana kada a chrome browser mat kande go ngedi a ya, cine ngandi go no goyda a chrome browser din fur chrome browser ra cine a to din fure ya woda yi takkan se mondo mandi gedi bene ganda gudu gudu se foyan kan go no din dirgo video zo a dirgo record si asamuno woodi sabu seni kadi kayri kay a woodi sirika pati kayni fof haalde ɗum koye no waɗi ni nder mi kaga sen tan koyene to nder furgo dugurese ndo accine sangamat kande ni gonge accine kir furgo dugurese ndo accine to inchallah wode nigi candi ka gande accine nigi di nangu foki hantumu desktop site nigi di ki hantumu desktop site yani ngani bani min mo wa barakate computer no ya a danga browser node ni nigi bani ma barakate computer yani ngani furo desktop site din furo desktop site accine sangamat kande ni gonge accine akane se mondo ma sangade mat kande a computer gom to inchallah wode din ko hantu hantumu ngodo denim hantumu youtube.com asan ah, mat kanden ko ngi acindin hantumu youtube.com ani ah, di charo gangan hantum sanse ganda dini to inshallah redu hantum youtube.com asan mat kanden ko acina dina karga furara acina youtube adin ah, fur youtube por acina ag mondo ma fere sen di kan hantu highway zai gidi hinz hinza no amma din mana da ke desktop side ni gidi hantum ayu video zai kano a follon follon amma kan dikin da ke desktop side ni di video zai kano hinz hinza sanmat kanden go ngirachine dungun bene hala bene ngi diachine sanmat kanden go irwone haywa go da dak mono noir maka abon kanda kwara bon sanmat kanden go ngirachine adir chendi ka ganda yawo nigi dinan go irwon logo design go no din sanmat kanden go ra go be achin dinna karajo yawo dinna ni gi kan se settings achin dem furna go no ki hantumu youtube studio adir no den youtube studio sermat kanden go ngidi yawo to dir youtube studio a uh, ni akan dari se mondo ma akandari ma hangal hala am ferji na samat kanden gon ngadi wo to inshallah wala da fere ni gidi akandari se mondo ma sangal makanden gon ngadi acine ni gidi kan agande se kan nangoy ma cancel a to ni gidi hala gal gana nango settings fo gono din ganda san makanden gon settings ya hay wadini dinna kare acine ni akan dari se mondo ma danga yawo cine anigi ah, dia kanen se mondo ma danga acine san makanden gon ngadi yawo dai inshallah day ma channel ma nan da ran sedan matkan dar gon gidana gon gidina gon tumu channel a ngi di aganda gam uploading a to inshallah day dum furno da nisan matkan den ngol ngi dina ngol hala ka so ngi chandi kan den harai ngi dina ngol kulu setting sen no kan ngi te video zo maga to na ki channel dini. no no ngi furno dum furno di na ki channel ana kan ni gori han tungu channel dini din furno din ka no din san mat kanen gungu ratine denim ka feso eligibility a subane hinzan ta ni gidi nan go gwana subane hinzan ta denim ka no din feso eligibility a din furno din yakine san mat kanen gungu di yakine highway ze kan gori gidi wo denim subegi kara feri ni gidi ra afokan ni gidi kan igene se kan borma setam bo ni gidi kan bogu fono dini a ni gidi kan hin ka woto ni gidi bindo rawana we ni se ndika ini c'est verify phone number verify phone number to inshallah de dina kar furno de verify phone number dir furara kin samat gande ni gongedi nege di kan kandiri ne se irim samu browser irna browser chusu hala ka samu sanmat kande ngo da tin kin irim verify phone number to insha Allah de phone number ngen ka karga dan nango nege di kan gini se kan gana no wana bona go akin sanmat kande ngo ngi diwo to ka go gana wana bona akin nege di be nege se kan message nga bay iri bay musamir se wal binde video call no iri bay mirke ga message wa se wodi samu se musam message message amesado ka ramo dinga dina ngomo dinin ki an ga robot na sala gengite kan sfami sanose awari sabu se dinna mobile lamba karga dan nango akin sanamat kan den gongi dir gogir wana dan tem da 0 5 6 40 7 5 7 14 to inshallah den gidi kandir won lamba da yacin san makkan den gungi dacin din lamba den dair makaram bisa ko nigidi ni se gate code to inshallah dai nigidi se nigidi ne se kair won lamba ir manakar available am te wadi sabu se mon kodo dano. to inshallah dai kan san makkan den gungi dacin dair mon kodo dan yawo dinno kodo dan dair mega lamba karacin san makkan den gungi di wadi na lamba kar dai nigidi kan gine se kair ma feri to inshallah wadai san makkan den gona dinna lamba ina haya mame kar to ngi dikai gine se ina koddo yan sambir sen wane lamba din bon yani ga koddo den ngani samburim kaga dan nango san makkan den gona di koddo kanango to koddo ki sambir sen irga sambu irma ko adan nango ayo ga kya sai wannan sabu sai ribayar mu ko jingar irma video zo ga kai ne fa halim jingar ka am to insha Allah da samat kan nan da tin da nigidi nan fuki ne sai nan wuki ne sai submit insha Allah da nigidi ne sai kan interview sis digital verification code to insha Allah da dinna karga ban a nigidi ne sai kan submit to insha Allah da dinna karyawo san mat kan nan da gonga datin nigidi a go chandi ko bene a go banga ma gorandi to insha Allah da dan gorandi ne sai kan wani account wani na verify complete insha Allah da ate a irma batu dai halam ka to nigidi ke ne sai kan uh, your phone number verifying ndika ateno ya inshallah wala sama kanem wen wono tingini youtube channel no verify be abo youtube youtube borek be kan compte kange won youtube channel ay iga won youtube channel go borek go go inge sera to inshallah wala nangoni ka to video to medima video to kanem sin nyanum gun video gana gana okyantum abone ah, ndam kin sei ne like ni makare sei nem sin nyan kun no tinka na won youtube channel wona wala num gun no kan sin subscribe ni makare sei ah, anem sin jaharo sambe sei wona gana watu kin video tere ke youtube borek makana asika matene malo kukulo inshallah wala nem sin nyan mosan wat kulo arwon yak fosu falan kano ayuba Awal Mustafa kan gwazar mata ya ci Ayuba to insha Allah dai sai matakan dan gogi dirin koi a Chrome browser ra ci ba sai matakan ina kan no diniru wane lamba din kin a inner verify sonda to inshallah da nigi dikan no dini ni se kan complete ndi kan ni se kan ate ni kan ni se verify phone number a ni kan no ni good for dan bogo ni sin mat kan den go ni dini inshallah da nan go mo nigi di halaka so nan go mo wana go no di wo isen isbukata ko ni mai kuddan yanga to inshallah dai a madal arisa ban se gumo da gane kan te da zarma ta ci ayuba am sunya san wat ron nya fosil falan kano ayuba mustafa kun go zarma ta ci ayuba nan go ni na se kan irin bace se go mi irko mi den wa jarbanda